vamos a falar de Vicente Van Gogh, un pintor que naceu nos Países Baixos en 1853. Vicente tiña un carácter difícil, agresivo, e non se solía levar ben coa xente. Co único que se levaba ben era co seu irmán Teo, que lle axudaba mandándolle dinheiro. A ilusión de Van Gogh era vivir con diversos pintores nunha casa que el nomeaba la Casa Amarilla, en Arles. O único que aceptou vivir con Van Gogh foi Gaudí. Estes dos pintores viviron xuntos dous meses. Os dous tiñan un carácter moi forte e discutían moito. Dice que nunha das súas pelexas, Van Gogh cortouse o lóbulo da orella. Oh. Ali, en Aves, pintou cadros moi alegres e con cores moi vistosas, como o cadro do xirasoles, ou a terraza de café por la noche, ou como o cadro da súa habitación en Arles. Un ano despois, el mesmo decidiu ingresar nun psiquiatra. Ali foi onde pintou a noite estrelada que era a paisaxe que miraba desde a súa habitación do hospital. Ao sair do hospital estuvo cuidado do doutor Gachete. El seguía triste, así que decidiu suicidarse, pegándose un tiro no peito. Ao largo da súa carreira pintou 900 cuadros pero foron recoñecidos como importantes ata a súa morte.